Buongiorno amici, muy buenos días amigo de Juan Pablo. El giorno de hoy voy a hacer una rutina, un entrenamiento para el abdomen. Vamos a hacer ese abdomen sexy, así eh, firme, así cuadriculado como, como una chocolatina, como una tartaruga. Para el giorno de hoy vamos a iniciar con 5 minutos de cardio y después entramos con los ejercicios de abdomen. Vamos a esmaltir ese abdomen, a meterlo siempre en forma. Te invito a que tú fachas estos ejercicios del inicio a la fina Si tú me haces estos entrenamientos De 2 a 3 vueltas a semana vas a ver eh, grandes resultados y puedes modificar el laboro, aunque puedes modificar el tiempo Ok, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia. <laughs> Primo la hidratación, que no manque la hidratación. Eh, se suda, se suda. Ok, perfecto, perfecto. Voy a colocar mi timer vamos a fare 35 segundos de de de con 10 segundos de recupero, lo que es la parte de cardio y lo que, lo que corresponde a la parte de abdomen, vamos a hacer 25 de abdomen y 10 segundos de recupero. Ok. Vía, vía, vía, vía, vía, vía, vía, vía, vía. Ok, vamos a hinchar con un poquito de corsa. Vado avanti, indietro. Avanti, indietro. Pachamos finta que eché una línea imaginaria, imaginaria. Ta, ta, ta, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, ta, ta, ta. Un po' de corseta, un po' de corseta. Ta, ta, ta, avanti, indietro. Avanti, indietro. Adelante, atrás. Ta, ta. Continua. La corsa, la corsa, la corsa ok vamos a iniciar el dopo alternato vamos a fare questo. ta ta ta ta ta ok prepárate, prepárate, prepárate, prepárate prepárate, ta ta ta pico saltelo, pico saltelo si tú no puedes saltar lo fai saber para el salto Está arribando el sol, está arribando el sol. estamos aumentando la temperatura. Dopo finalizamos con nuestro ejercicio de abdomen. Nuestro próximo ejercicio. Abro, toco tierra, chiudo y cambio de brazo. Prepárate. Ok, ta, toco, chiudo, toco, ta, de seguito, esquina derecha Tá. Tá. Toca. Toca. Toca. Toca. Sei. Tá. Tá. Tá. Tá. Próximo. Jumping ya, jumping ya. Prepárate. 3, 2, 1. Toca, toca, tocadita. Próximo. Próximo. Vamos a hacer skipping. Skipping. Grande como atleta. Subo el ginocchio. el batito cardíaco sale. Vamos a fare, púyile, púyile. Púyile. Tiro, tiro, tiro, tiro. Destro, sinistro, sinistro, destro. Tira, tira, tira. Próximo. Gómito toca ginocchio. Abro. Chiudo. Abro. Uno. Uno. Ta, ta. Uno. Uno. Ta, ta. Uno. Uno. Ta, ta. Vamos a hacerlo doppio. Ta, doppio. Uno, due, uno, uno. Se va. Vamos a hacerlo doppio. Uno, ta, ta, ta, ta. Uno solo. Ta, ta, ta. Doppio. Doppio. Uno. <laughs> Ok, ok. Prepárate, prepárate doy una piccola pausa una pequeña pausa e iniciamos nuestro ejercicio per el abdomen. Mira comando. ok perfecto. vamos a sistemar el tapetino, El tapetino. y andamos andamos con abdomen prepárate, prepárate, prepárate. Va, tipo burpee, ta ta abro, ta, ta, abro, solo con una mano, ta, abro, ta, ta, abro, ta, ta, abro, ta, ta, abro, ta, ta. Sí. Ok. Perfecto. Vamos a cambiar de mano. Vamos a cambiar. Cambio, cambio de mano, cambio de mano. Ta, ta. Abro. Ta, Abro. Ok, vamos con, con mountain climber. Mountain climber girato. próximo vamos a hacer corsa tres corsas y un ponte uno Dos. Tres. Echando. largo nuevamente uno Dos. Tres. Echando. uno Dos. Tres. Escendo. Okay. ok aterra, aterra, aterra aterra, aterra va uno questo da gomito Toca ginocchio Guarda un punto fijo. Mantén la respiración. Cambia, cambia, cambia. Cambia. Forza, forza, forza. Ce la fai. Adesso, vamos a hacer que, que habíamos una pala, una pala dietro, una pala, una pala. ¿Cuál cosa pesante? ¿Cuál cosa pesante? Salvo, tiro, Salvo, tiro. Ah, salvo, tiro, Desciende lentamente tira la pala. Ok. Tira la pala. Tira la pala. Tira la pala. Tira la pala. Ah. Ok. Vamos a hacer la bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. Gómito toca ginocchio. Contrario. Uno ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Respira. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, Andiamo, andiamo. Andiamo con plan. Plan. Doppia plan. Doppia plan. Salgo. Ta. Ta. Brazo avanti. E Ta. Cambio de brazo Cambio, cambio, cambio. Avanti. Ok, scendo. Lentamente. Ta. Ta. Brazo avanti. E Ta. Cambio. Ta. Sì ta, ta, ta, ta. Ah. Ah. <laughs> Ah. Abbiamo ah, finito. Yo cuesta, te le falta vedere una sola vuelta ¿Tú a casa me lo repite due, tre volte ogni volta que lo fai. Te lo consiglio tú tú me lo fai menos de due a tres volte a settimana. Vas a ver grandes resultados mille, mille, mille gracias a todas las personas que se alenan con questo ejercicio difícil, ma todo este esfuerzo vendrá pagado. Mille, mille, mille, mille gracias De cuore, Pablo. ¡Ah! Repítemelo dos vueltas. <laughs> ok.